No, ko sem prišel gor, sem najdel svojo mamo gor in me je ta človek, ker ni bilo tega mosta, ki je bil požgan, me je prepeljal na drugo stran in sem šel gor, smo šli z mojim mami, zatem jaz z ukradenim kolesom, mama z svojim kolesom, gremo tukaj gor po Zadrički dolini. Prijemo v tele, stre, v tele z tega žlaka približno enih 8 km, se pripeljamo gor, me ostavijo partizani. Me ostavijo partizani in pravijo, kaj ti švabski soldat, si se spoblekl partizana, danes je pa partizan, bil si švabski soldat in danes hoče, da priješ v svobodno Slovenijo, Jugoslavijo. Sem rekel, čuj, čuj, ti pa potegne samo kresla Vorber in ga bi nastavi mama se začela jokati in bi mene tam ustrelili, če bi mami ne bilo, ker je trdil, da sem jaz ubil enega partizana, sem se oblekel v partizansko obleko, nemško obleko sem pa vrgel stran, kar to ni res. Jaz sem stopil 43 leta v partizane, imam vse dokumente, lahko vam dokažem. In tako smo lepo prišla domov, to je bilo 16. maja, do povdan, mogoče je že bilo popovdan, sem prišel jaz tukaj le na kropo. Na kropi je, je bilo tako pač po vojni, ljudi ni bilo in jaz sem šel nazaj v celje, v celju s tem kolesom, naše brigade ni bilo več. Brigada Mesič mi je pa rekel, nekaj vem, samo to ne bom trdil, ker ne vem točno. Uh, Mesič mi je pa rekel, nekaj se sliši, da bomo se mi umaknili z celja. In sem rekel, dobro je, če se boste umaknili, pa če še bi meni ne bilo. Prosim, pusti mi eno pismo, tukaj le pretelje ženički. Bila pa ena stara ženička, mora da je takrat imela enih 60, 70 let, ne vem, koliko je imela. In sem jaz tisti, prijem nazaj s kolesom, spet z istim kolesom, prijem nazaj in dobim to pismo, pravi mali, jaz sem imel partizansko ime, ne vem, zakaj so mi dali mali ime, sem bil res najbrž tudi bolj proti malih. Pravi mali, mi smo šli v Zagreb, v Maksimir.